aziende, si deve sapere nous Lucas. Yeah, what do you mean? It's... It's all about people. I believe in you, Fukuda. See you. classified the work. Eu Kini Depois Eu uma vez eu vou me Gambling. Nossa, quando eu tenho que fazer com você. Ah, tem, né? Ah, não. Esse da é Bruno. No, no dawaj, Jezu! No, gdzie jest? Tylko gdzie jest jest w tobie pizzy? No, nie wiem, gdzie jest w tobie pizzy. Pizzy. Nie wiem, ale bardzo mi się to nie wiem. No, nie wiem, nie wiem. Taką, da, pizzy. A, to jest, to jest, to jest, to jest, 그래서 이제 그리고 뭐 안돼 그리고 뭐 이제서 그래서 내가 쓰는 게 되니까 이거 무슨 그 Просто как да? Ты это выключаешь. как? Да, сейчас, Это безбаться. Это больше сборка. Сборка на улице как? А улица? А сколько лет вы будете? Я не знаю, как вы будете, как она. volta Oh, mogelijk to worden. Maar glas. It's a very hard game. como tudo que faz. Okay, but you got also good about this one, so... Kuzu, kuzu, kuzu, co? Oficjalnie nie rucham, wysłucham, co tam? например, от заторов. Это когда я иду. Балаин! Но! Отдыхи, отдыхи, как говорится, отдыхи. of death. здесь выходит.

Tidak b e 各种欢次。 experiences സ്വയം അറിയുന്നവരാണ് അതീത This side, I'm going to 5 5 Yeah. Allora, ricordiamoci, ieri mi calcolo sono due comuni. 50, 20 e 25 centesimi di piccole sono 1,50 centesimi. 5, 2 è un centesimo di secondo, 1, 2, Allora, vediamo se abbiamo imparato. Devi esercitare, riconoscere la moneta. Allora, vediamo un po' di un euro, un euro, non so, un euro. Un euro, perché sono di due colori, prego. Quando ci dico no, mi dovrebbe ricordare soltanto le monete di due colori, ecco. Primi 50 centesimi. もう。な che cazzo di colore non lo so Marco prendi un euro Marco metti un zero sul libro ho detto 2 euro Marco 2 euro per quello Marco tutti i vostri iscritti sono nostri quindi 2 la ancora perché se dovete raggiungere lo voto prendi un centesimo prendi un centesimo un centesimo un centesimo mm. adesso tu secondo 10 centesimi bravissimo prendi 2 euro prendi 2 centesimi quindi 20 centesimi 20 centesimi 20 centesimi Marco ecco, parla bene perché tu non partiva alle 15 volte no. prendi 50 centesimi 50 centesimi tutti 20 anzi lo facciamo di più prendimi 20 centesimi e metti qui dentro 20 centesimi Metti mettili bene perché sono ti faccio di palazzato 20 centesimi mm. un euro ecco ho detto un euro tu ascolti un euro, come sono le monete da euro, Marco? Di che colore sono? Due? Questo è un euro? Un euro. 50 centesimi. Un centesimo. 5 centesimi. 2 euro 2 euro Marco 2 euro però troppo di più per mettere le troppe 10 centesimi che fare la fa? allora non si assende tu sbagli di proposito tu non si fare la troppe e cerco di riguardare questo perché eh, eh, eh, se sbaglio il numero lo faccio rifare da capo fatto 2 euro quali sono gli euro? 2 mm. euro qual è? Mm, mm, ah, ah, 5 centesimi 5 centesimi 5 Marco 5 centesimi 50 centesimi Marco che fai per faccio fare al capo 50 centesimi 50 dove stai il numero 50 lo trovi un centesimo centesimo, 9 euro, dieci centesimi, due centesimi, 15 centesimi. Vedi che cavolo devo fare sapere? I think that is pretty much. t h o n k you.

видно? Нет, нет, нет, нет, нет. Найди. Найди. e nella serie oscura da il quale lo Luca debe convocarnos. La divina comunidad lugares de ese punto, sin unto Danni ossa la scorta di ossa tutte le ossa insieme come si chiamano? le scorte quindi corpo sorretto dallo scorte che scorte がどこからやったおっと、いいことだ。ああ、そうだ。なんかいいことだみたいに。一回もの、ふわっとすごいことがある。パスですかえ、もう見えてる。え、見えてる。え、そう。 tudo tá bom. Thank hum, you. Forgiveness. I think that I should have noticed this. Ахмед Давыдов был методов equals